नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे देश के सबसे ज़्यादा चर्चित high profile Delhi Rohit Tiwari murder case की दिल्ली का जो रोहित तिवारी मर्डर केस हुआ है उसके कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और यह मर्डर यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि देश में किस तरह से हाई प्रोफाइल मर्डर हो रहे हैं और पढ़ी लिखी महिलाएं जैसे कि अपूर्वा शुक्ला जो कि बाद में अपूर्वा तिवारी बन गई थी वो एक अभिभाषक थी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी और उन्होंने अपने पति रोहित तिवारी की हत्या कर दी हत्या की घटना किस तरह से हुई वे कौन से क्षण थे जब अपूर्वा ने रोहित तिवारी का गला दबाया और रोहित तिवारी ने अपनी जान गंवा दी सवाल इस बात का है कि क्या यह हत्याकांड जरूरी था क्या यह जरूरी था कि अपूर्वा अपने पति की हत्या ही करती क्योंकि कुछ समय पहले अपूर्वा ने अपने पति रोहित तिवारी को एक तलाक का नोटिस भी भेजा था उस नोटिस में उसने यह कहा था कि वह अपने पति से तलाक लेना चाहती है और इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से फिर से बात हुई मान मनोबल हुई और अपूर्वा दिल्ली चली गई दिल्ली में कुल मिलाकर जो हालात उस दिन बने उसके अनुसार यह बताया जाता है कि अपूर्वा ने यह देखा कि रोहित तिवारी किस तरह से अपनी भाभी कुमकुम के साथ शराब पी रहे थे कार में और वह वीडियो वायरल हुआ वह वीडियो उन्होंने वीडियो कॉल था जब उसने यह देखा तो उसके बाद वह भड़क गई और उसी मुद्दे को लेकर रोहित तिवारी और अपूर्वा के बीच बहस हुई बहस के बाद कुल मिलाकर मामला यहां तक पहुंचा कि रोहित तिवारी जो कि बहुत अधिक शराब पिए हुए था अपना बचाव नहीं कर पाया और उत्तेजनावश या जो भी स्थिति उस समय बनी हो अपूर्वा के सामने अपूर्वा ने रोहित तिवारी की जान ले ली बाद में उसने साक्षी को मिटाने की कोशिश भी की और यह बताया कि रोहित तिवारी की जो मौत है वो स्वाभाविक मौत है और उसे हार्ट की समस्या थी उसका ऑपरेशन भी हुआ था सवाल इस बात का है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसके कि तार इंदौर से भी जुड़े हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपूर्वा इंदौर की बेटी थी वे इंदौर के हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पी के शुक्ला की बेटी थी होनहार थी और बेहद खूबसूरत भी थी अब सवाल इस बात का है कि उन्होंने रोहित तिवारी की हत्या क्यों की और क्या वजह है कि उनको अपने हाथ रोहित के खून से रंगना पड़े जबकि वह चाहती तो रोहित से नहीं पटने के कारण या रोहित से समझौता नहीं होने के कारण या रोहित से नहीं निभने के कारण वह चाहती तो तलाक भी ले सकती